よし、決めました。これで私のね、マニフェストできました。じゃあ発表させて。なんか要望の曲が全体的に古くないうるさいうるさい <laughs> あのね、古くてもね、名曲は名曲なんですよ。うん。確かにな。歌うの嫌なの提案したら一生懸命にならない。まあ確かにな。でもまあ、彼は文面から察するに私のことめちゃくちゃ舐めてるんで、 大丈夫ですよ。まあね、慢心させておいて、手のね、ひらで転がしつつ、私はさらっと勝利をいただきますよ。 <laughs> オッケー。じゃあ、移動するか。はい。ロリコンからロリを守ると代表、しぐれういです。皆さん、いいですか聞いてください。 しぐれういは、えー、もし、このテトリス99で、剣持東也に勝利しました暁には、剣持東也に、えっ、ー、と、東光対東也が6対4の割合で歌枠をさせますあ、ちょ、フラッシュ。あ、ちょっと、フラッシュしたい、フラッシュしたい。カシャカシャカシャ。カシャカシャ。カシャカシャ。これまあ、普通に剣持さんのパクリなんですけどね。はい。 はい、その歌枠の中には、えっと、お願いダーリンと恋愛サーキュレーションを、あの、こちらとしてはね、選曲させていただきたいと思います。パシャパシャ。パシャパシャパシャ。パシャ。まあ、ロリコンが、ね。まあ、この世にいていいのかいや、それはちょっと言い過ぎか。まあ、ロリコンは倒さなきゃいけないんですよ。一回ぐらい痛い目見ておくべきだと思いませんか あと普通にね、2連続で私が負けたらね、エンタメ的に面白くないんですよ。そろそろ私は勝たないといけない。でも私の勝利には皆さんの力が必要なんです。いいですか皆さんでロリコンをぶっ潰すパシャパシャパシャパシャ。パシャパシャ。あ、待って。OBS の操作が。はい、パシャパシャ。あ、全然、全然 OBS の操作ができない。パシャパシャ。パシャパシャパシャパシャパシャ。パシャパシャ。はい。 負けてもエンタメ的に面白い。うるさい私は負けキャラじゃないんです。なんか、以前のね、あの、敵の、どんな敵なのかと探るために、いろいろケムちさんの勝負事を私は拝見したんですけど、え、買ってなくないですか彼は多分、あの、勝ちキャラじゃないんですよ。なんだ、負けキャラなんですよ。 <laughs> ということで、あのね、私、ぜひとも、私の方に皆さんついていただくよう、何卒何卒よろしくお願いします。 以上、ロリコンからロリを守ると、しぐれういからの、えっ、ー、と、政見放送、以上となります。